2008ko abenduaren nogeta en urteko azken osoko bilkura euki gendun eta bertan besteak beste ba, 2008 baterako aurrekontu proposamenak euki gendu zen ez da bai gai. Ie hogei milioi bederatzireun 1.000 euroko aurrekontue izango zan, gehi behar bideratutako beste sortzireun euro, gehi mungia beharrean erako beste hamar euroko aprobizionamendu bat. Honek suposatzen dau, 2008ko aurrekontuek azalderatute, apurtxo bat azpitik geratzen garela, baina nahiko parean egia esan. Aurrekontuok EAJ eta PSR-en aldeko boskaka sonartuek izen ziren, baina oposizioan gauzen bai EH Bildu, bai Zibika eta bai Elkarrekin Podemosek aurka boskatu gendun. EH Bilduren kasuen, bost arrazoi nagusitan laburbildu dugu gure esesko hori emoteko arrazoiek. Lehenko eta behin, eta behin baino gehiotan adierazi izan dugun moduen, mungiako udalean ez tekogu gaur gaurkoz aurrekontuei buruz patxadas eta sakon eztabaidatu eta gai hau landu alizeteko ez espaziorik, ez eh, marko espezifikorik, ez eh, azken baten prozedurarik. Dana egin behar da urte bukaeran narra dan, azaroaren hogeta zei edo hogeta zazpien jaso gendun gobernu taldearen aldetik aurrekontu proposamena, Eta azken baten, ba, iru ie lau azte eukidoguz gai honi buruz ez da datzeko, edo proposamenak lantzeko, edo gure balorazioa egiteko. Bigarren arrazoi modure eta ja edukietan sartute, 2008 baterako aurrekontu hau geratzen da 2008en eukidogunaren apurtxo bat azpitik. Ie, ie parera eldute, baina apurtxo bat azpitik. Zidogun egoera berezi honetan eta honek ekarriko dauzen ondorio larriek eh, aurreikusite, aurre ikusite, Gure ustez aurrekontue planteatu behar zen beste erabatera, ez beste helburue eustea itzen da, baizik eta handitzea, pentsetan, ba, mm, egoera normal baten eh, egon estiren behar izenak edo eukiko dugu zela, eta hortaz gaztu ebe handitu beharko dugule, batez be gai zehatz batzutan. Hori dala eta, ba, irugarren arrazoia izango zen, hain zuzen be hori, egoera oneri aurre egin alizeteko funtzeskoak diren arlo batzutan ikusten dugule kontinuismoa. Esaterako, ba, enpleguaren sustapena edo gizarte zerbitzuek edo herriko ostalaritza, merkataritza eta orokorrean zerbitzuek bultzatzea ba, oso garrantzitsu izango da datorren urte honetan. Eta horreri heldute ikusten dugu behargintzako aurrekontuen hasikerako irudie behintzet, ba, bai eta en eta bai 2008 batean IEIE bardine dala, 2000 euroko desbardintasun bat da sortzireun da laro euro bideratuko dire horretara, eta hemen sartzen dire, ba, enplegu sustapenerako planak, ametik kudeatzen dire, ba, herriko ostalaritza, merkataritza eta abarrentzako laguntzak, formakuntza planak, eta bar, eta bar. 2000 eta bateko aurrekontuen ikusten dugu gizarte zerbitzuen mankomunidadera mongiatik 2008en baino, hogeta maus mila euro gehiago bideratuko direla, nahiko simbolikoa iruditzen jaku. Azken baten mungiak hile amazortzi mila biztan ledekoz, eta honek suposatzen dau, biztanleko bi euro gehiago bideratzen gabizela horretara. Arlo honetako profesionalek zehazten dabezen irizpideen arabera jarraitzen dugu bikaintasun irizpideetatik edo bikaintasunaren mailatik nahiko urrun. Kontuten hartzen badugu, 2008en gizarte ekintzarako egon zan, aurre kontuen egon zan aurre ikuspena eta 2008 batean dauena, Konturatzen gara, 2008 batean, ba, diru gitxi hau edo ekarpen ekonomiko txiki haua egingo dela. Inbertzinoi dagokienez, ba, 2008ko aurrekontu egaz alderatute, atal honek jasan dau ekarpen asko be handi hau bat, 600 berrogeta mar euro gehiaukoa, gitxi gora bera, eta heltzen gara milioi bat, bosteun eta piku mile eurotara, E, hori gertatzen da, bertan jaso direlako, beste, batu, beste batzutan gertatzen ez moduen, ba, e, hartutako hainbat konpromiso edo aurrekontu parte hartzaileen ariketatik datozen inbertzino batzuk bertan isla atute dauzelako. Alan dabe, guretzako badauz bi gai oso funtzesko direnak inbertzinoen atalean aurri ikusteko, alde batetik egongo zen, klimalarri aldi egoerari erantzuteko inbertzinoena eta beste alde batetik, ba, mungian etxe bizitzagaz dekogun arazoari erantzuteko inbertsinoak. Klima larri aldiari dagokionez, honegaz zeharka lotu aldogun inbersino bakarra argiterie, herriko argiterie hobetzeko edo barrizteko dauen eun mila euroko partida. Eun mila euro, milioi terdi baino gehiauko atal baten barruen, euneko, eh, eh, inbersino guztien euneko zeiaz berretan gabiz. Baina, hortaz aparte, ez dugu bestelako inbertsin hori korretara bideratute. Hordeko gut horrebilako errota berreskuratzeko plana geldi, edo ba, bestelako udalderaikin batzutan, ba, hori, energia berriztagarrien aprobetsamendurako sistemak instalatzeko, ez dauela eselango proiekturik bertan izlatute gitxienez. Eta etxe bizitzaren arazoagaz, ba, antzeko sozial gertatzen da. Beharrezkoa da, etxebizitza bizitza sozialetara edo alokairu sozialera bideratuko diren etxebizitzak apurke-apurke hartzen joatea eta egokitzen joatea. Bukatzeko guk guztioneri buruz berba egiteko prozedura baten falta aipatzen dugunean eta denpora EPE-kaz dauen arazoa aipatzen dugunean, e, behin baino gehiagotan esan jaku ba, urte guztien zehar egin aldo guzela proposamenak eta bideratu aldo guzela ideiak. Baina hau dagoeneko guk egin egiten dugu, urtean zehar aurrekontuekaz bai zeharka eta bai modu zuzenean lotute dauzen hainbat proposamen eta neurri bideratzen dugu. Esaterako, hor dau, ba, bai talde politiko eta zinegotziek jasotzen dugu zen ordainzariek egokitzeko bideratu dugun eh, proposamena eta eztabaida hori irekitzea behin baino gehiagotan eskatu dugu. Udalak eskaintzen duzen hainbat zerbitzuek publifikatzea behin baino gehiotan proposatu dugu eta hori aztertu behar den gai bat dela uste dugu. Otzailean aldun diegaz ondakinen tratamendurako sinatu eta dagoen akordioa sinatu behar izen zanean horbe proposatu guen duen kompostaje planta edo zentru bat eraiki beharko zala e, eskualde mailan. Ordenantza fiskaletan be proposamenak egin dugu zerriko tasa eta zergaka lotutakoak oraintzu eta ikusite diru sarreretan jaitsierak egongo zirela udal finantziazioa bermatzeko eta funtsak bideratzeko proposamenak be maiganean jarri gendu zen mozino forman, ba, bai foru aldundieri eta bai jaurlaritzari bideratutakoak. Eta azkeneko asteetan, behin e, aurrekontu proposamena jaso dugunean be, horrega zuzenean lotutako proposamen batzuk be, bideratu dugu. Esaterako, 2008 bateko aurrekontuen, ba, barne hartzea e, langile autonomoentzako bideratutako laguntza lerroak, edo klima aurre egiteko bestelako inbertsio batzuk eta bardin egin dugu etxe bizitzaren arazoagaz proposatuz alokairu sozialera bideratuko diren etxebizitzak edo eraikitzen, edo erosten, edo ja jabegoan dausenak egokitzen joan behar dugule. Aldiz, proposamen honek guztiek banan-banan baztertu ekizien dire. Hain baten ulertzen dugu proposamenak baztertzea, azken baten eh, herri eredu desbardinek defendatzen duguz eta politika desbardinek garatu gureko geunkez. Beraz, azken baten gobernu taldeak landutako aurrekontu proposamen itxi bat izen da guri emon eta ba, horren aurrean posizionatzea beste aukerarik ez dugu euki.